さあ、さん。え、もう飲んでますよ。飲んでるね。飲んでる。また今日も飲んでますけど。あのー、1年ぶりにこの季節がやってまいりましたよ。あ、もう1年経ちますかハロウィーンです。ハロウィーン。ああ、全く普段意識してないですね。ハロウィーン。なので、ふさわしいゲスト今日、うん。ハロウィーンだけど、俺はちょっとなかなかサマーな格好してね。どうこれ。ちょっとバチ当たりな。めちゃめちゃ不評だった服を着てきた。 <laughs> ね、会社でも うちの妻と結婚する前のその妻の友達や妻からも一番不評だった服を選んできました柄が悪い柄が悪いんじゃなくてあの人大丈夫 <laughs> ということで、はい、じゃあ今日のゲストを紹介してもらっていいですかはい今日のゲストはこちらででんはいえっ、ー、ともうもう3回目なのかな塩野 <laughs> さん 3回目です。三回目のしおんさんと、珍しい、原田は初ですね、3回目は。はい。と、えっと、ある意味、原田のバーではないですけど、おなじみ、キキワンの2名でございます。で、真ん中空いてるじゃないですか。空いてるね。空いてるんですよ。これは、こう、ディスタンスじゃない違うんですよ。今日もう一人来るんですよ。あ、もう一人来るのか。ちょっとなんか羽が取れたとかで。 <laughs> 羽が取れたって時点でもうなんかわかるじゃないですか。 ちょっと遅れてるんですね。大体誰かわかる。ちょっと遅れて、もう、もう来ます。ちょ、ちょっと呼んできます。あ、一杯目どうしますか。あ、そうそう、飲み物。な、な、な、何。私トマトジュース。トマトジュース。はい、トマトジュース。それやっぱりこう。血を欲してる。欲しいね。血が欲しい。欲しい欲しい。血を欲してるんだ。基本。リンゴジュースで。リンゴジュースで。はい。気温。インゴジュース。可愛いらしい感じのね。じゃあえっと二人とも日本酒でお願いします。はい。日本酒濃いの。日本濃いのないか。 はい。すごいノックオン。どうぞ。どうぞどうぞ。お。いやいや、詰まってる詰まってる。いや、詰まってる詰まってる。詰まってる。あの、当たり判定がでかいんじゃなくて、いや、羽に当たり判定はない。ゲーム上はないから。はい、お、なんじゃあ、こ、こ、こっちはい。こっち。あ、あ、申し訳ない。機あの後ろ通れるかな。取れてもらって。はい、そっち。青くんか。いや、青くんが来るとは思った。 これはまたもう偉いじゃじゃ、ていうかあの普通に引っかかってる実際当たり判定ないでね、実際、はい、そう当たり判定ゲーム上はないはずなんだよ、はいうん、ようこそいらっしゃいましいらっしゃいまし、ね、ようこそいらっしゃいましはいわあすごいねいや素晴らしいようやく来れましたけど、うん、なんかすごいねもう、もうなんか今まで見たことあるからね逆に俺。 あれで何回か番組でなんか名前だけ出していただいそうそうそう逆にハードルが上がってちょっと気づかなかったですいやいやいやもうすごいですよもうもうなんか見ちゃうな <laughs> 見るなぜか見てしまいます、ね、いますよねちょっとさっき 2P エリザが揉んでましたから、ね、いや揉みたくな揉みたくなるってこれどういう番組なのこれ、うん、触りたくなるねこれね思わずね、はい、ちょっといいですかって言われることやっぱ多いんじゃないですかまあ ある程度あります、ね、ああなるほど僕は全然あの OK なんで、はい、ねオッケーだったらいいけどね、う <laughs> ん、いやいいけどねなんですけどね、 <laughs> うん、なんか俺はは変な方向にしか話がいかないいやいやここの三人が並ぶ、ね、いやこれ結構強烈強烈強烈なんで目がいくんだろうなこんなに強烈です不思議不思議です、はい、不思議ハンさんあれあの本当ドリンクが、はい、あデビジンさんがあ何を飲まれますかえっととりあえずプロテインで <laughs> もうか完全に用意された定番ギャグじゃないですかあじゃあ乾杯しましょう皆さんで <laughs> んで、はい、おかしいでしょすごいなこれこんだけで酒飲んでるの俺だけですよねはいそれではようこそいらっしゃいませ原田の場合乾杯乾杯バーでプロテインを出さないけどなあそっかそれグローブなんだねそれも。 したらちょっとあのイベントとかだとすごい困るんですよ、ね、困るよねスマホね触れないもんねタッチペンでこうやってます、ね、ああなるほどなるほどそういう工夫があるわけだやっぱりコスプレイヤーの知知恵知恵というかああそっかすごいすごいすごいすごいすごいすごいなゲーム中に当たないはずの当たり判定が当たると、ね、かずみをさっきからこう チクチク攻めるこれね日常に下ろすとデビィンこうなるってことですよすごい迷惑なキャラクターだったからねこれねコスプレの話で言うと、うん、2P エリザがこの衣装できたんだっていうふうにそうそうそうツイートしてて、ね、ツイートねしててまた自分で作ったんだよね1170ぐらいねすごいいい、ね、すごいしかもここはねここはあの紙なんだよね <laughs> トイレットペーパーなんだよね実はね衝撃のはい でもなんかコスプレ界ではトイレットペーパーで調べると割とあの後調べたんですよ、うん、割と <laughs> 割とあることらしくてあよかったと思って <laughs> 逆にトイあのトイレットペーパーしおんさんだけだったらどうしようと思ったんだけど <laughs> トイレットペーパーで固めるらしいそうな、ん、加工しやすいんだってやっぱり、はい、あそうかつ軽くて安くて加工しやすいこれ3拍子。 そうですね。うです。利きもよく使う？そうですね。あ、そうなんだったらトイレットペーパー新聞紙。新聞紙とかね。昔は何でも新聞紙だったんでね。でだんだんなんかこう形状が難しくなってくるとやっぱこうトイレットペーパーの方が形を作りやすい。しかも持っても持ってもそんな重たくななんないですよね。だからいいらしいです。これでもこの三人が仮に海外にコスプレしに行こうぜってなった場合って原さんの研究所これ持ってるの大変なんですよね。 いやこれは大丈夫かなこの衣装角もあの角もうん大丈夫大丈夫、うん、かだってこれ預けちゃえばいいの。だってこれさすがにこれその角何製なんだろう木あこれは、えっと、工作用紙ですあじゃあ大丈夫かなだからこれはもっと本当に硬いもんだったら、これ機内持ち込みはやめてくれって言われる可能性はあるけど、でも預け荷物だったら大丈夫だからああそうなんですかコスプレはみんな預けて、うんうん あのたまにああいうコミコンとかだと空港で税関とかでセキュリティチェックで上げられて恥ずかしい状態の人いるけどね恥ずかしめを、うん、恥ずかしめを受けてる人がいるけどねこれ海外にコスプレ行った時に、うん、なんかモデルガン持ってきちゃった人がいてああかんねもう捕まってましたそうあのそれは笑い話じゃなくてゲーム業界だとあのダンテの「 あうん、カプコンさんのねあのデビルメイクライのダンテをやりたくて、どうしてもあの銃を持ってきたかったんだろうね、あれが結構ダメですって跳ねられてる人とかいたね、うん、僕前ゲームショーで、うん、デビュー陣やった時にゲームショーってその衣装の大きさに規定があって1 1セン確か110センチ以上がダメで あの羽がちょっと大きいんで、これもやっぱなんでアウトですって言われて。え、どういう意味百十ってどこで測って幅がってこと幅なんですよ、ね、はい。一番長いそんな規定あんの、まあ、ちょっと百十はちょっと。わかんないけど、東京刑務所ってコスプレの規定あんのありますよ。ゲーム賞厳しい。そう、ゲーム厳しいです。マジで、うん、俺、うちの会社、世佐のあれなのに、分かってかった。 <laughs> そうなんだ。そうそうそう でもそれをなんとなく予想してたんで、うん、あのドン・キホーテであのなんか小悪魔用の <laughs> 可愛い羽を念のため持ってってたんですよ。でそれでやりました。女子もすごいですよ。あるえもう女子の更衣室の中に、まあ、女のスタッフの人が立ってて、うん、でも下何履いてますかとかストッキングつけてますかとか。あ、素足はダメですよとか。 ちゃんとめくってくださいっていわゆる店パン的なあの大丈夫なやつにしてくださいよっていう、はい、あ、あるのそうでなんかヌーブラちゃんとついてるかみたいなのとかもあのある意味ちょっとそういうことに気使わない人とかもいるから、ちゃんとそういうことやるってこと、うん、そう、ね,、いう世界があるんだ俺知らなかったそうなんです、ね、こんなにむしろね主催側ではないけどもあるよね <laughs> ゲームショー一番厳しいですね多分そんなのあるんだ、うん、え 東京ゲームショウその更衣室っていうのはコスプレする人はこちらっていうのがあるのありますありますもう更衣室料を払って払うのそうそうでコスプレをしてっていうあもちろんあの入場料も払ってっていうえあれこ更衣室料金があるのそうですそうです どういうことなんだろうなある意味ゲームショーを盛り上げてくれてる人だから割引があってもいいぐらいなんだろう、ね、なんか昔はそうじゃなかったんですけど、うんうん、まあなんか更室用意してもらえるようになって、うん、まあ、スタッフさんもいっぱいそうかそうか人もかかってるしはあとクロークとかもあるんです、ね、ああそうかそか、あの貴重品をそうですね、あの大きい荷物預けるだったらいいねあまあそれは、うん、でもいいねっていいのかな、うん、コスプレのハードルが上がってる気もしないよ、ね、めちゃめちゃ上がってて今、その 入場料プラスその皇室代を取られちゃうからもうめちゃめちゃ高くなってて昔はなんか1,000円とかね1,500円とかで参加できたのがもうなんかどんどん高くなってるっていいいことを聞いた分かった今それでピンときましたよ、うん、あのじゃあこうすればいいんだえっと今度から東京ゲームショウに鉄拳のコスプレしてきた人は、うん 俺らバンナム側が補助金を出して、すごいむしろむしろそのこういう資量は、えっと、こっちが建て替えますでえっと加えて例えば入場料がなんかなんかいくら半額になるとか、うんうん、そういうのがあったらみんなコスプレしてくるんじゃないめちゃめちゃ嬉しいです、ね、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいです、それいいじゃんいいっすあそうよ全然予算切れるからえー、いいのそんなのだってえだってそれでかかるいやそれでさなんか いや、それでね、なんか10万人がしてきたら、俺ら多分あの、予算オーバーで死ぬけど、 <laughs> それはありえないじゃないですか。まあそうですね。うん、コスプレ自体がさ、すごい少ないんだから。うんうん、それぐらいだったらいいんじゃないかな。まあ、問題は、てこれを鉄拳のコスプレとみなすかどうか判定が難しいですね。 <laughs> 出ましたね。うん。そこが、なんかね、急に、 <laughs> 急に上脱いだだけで和也ですとか。いや、いや、いや、それはダメですみたいな。じゃあ、 写真の送って登録事前にしてもらえば割引ですよっていうのはありかもしれないね事前写真審査そんなことしてくれるとこないですよいやでもそれでもさ同じだってさかんこれ考え方一つじゃないですかだってじゃあ、えっと、ちょっと今年はじゃあ例えば、えっと、鉄拳8の発売だからとか、えっと、ストリートファイターの発売だからってなった時に盛り上げたいでしょそのブースを。うんうんうん、であの変に たくさんキャスター雇うとさ、うん、すごい高いわけですよああいうのって、うんうん、ステージモデルってあのそうですね、ね、周りに立ってるいわゆるコンパニオンさんって言われるのと、うん、ステージモデルってさらに値段高いじゃないですか。だからそれで考えるとその人たちをたくさん揃えて盛り上がってることを演出するよりも、むしろコスプレしてきてもらって ブースの周りを囲んで見てもらった方が、メディアで写真撮られた時もなんか盛り上がってるなっていくことができるこれマーケティングなわけじゃないですかすごいマーケティング予算を出せばいいわけでしょでしかもそれが <laughs> 例えばよじゃあ東京ゲームショウのコスプレのためにマーケティング予算1000万割いてやりましょうだったらえプロや取った方がいいんじゃないみたいな話になるけど今の個室の料金だって数百円でしょ いや1円ぐらい千五百円とかそうです1 2 0円数百円ではないです数百円じゃない千円千円ぐらい千円は超える、千円超えて入場料五百円引いて千、一人千五、一人頭千五百円とかで考えればねだって交通費交通費は出さないでしょ交通費はさすがに <laughs> なんでなんで1円だからそれはじゃ事前審査やった場合はそれぐらいやったらいいうん、 あ何何いやなんか昔えー、あれなんだっけ KOF のコスプレコンテストみたいなのがあって、うん、でそのコンテストに出てくれた人は、うん、そのゲーム賞の入場料と、まあ、皇室代無料みたいなのあった気がするそういうのあったそういうのあったわとか言うそれだいろいろあったわそういうのあったわさすがにさすが SNK さんさらに資本が今 中東のサウジアラビアの資本だったからもっとすごいかもしれない、 <laughs> そうなんだ今までこう一番印象に残ったコミュニケーションコミュニティからの言葉ですごい感動したとか印象に残ってる言葉だったりあと自分のコスプレをした衣装の中で一番インパクトを与えられた衣装が鉄拳関係なしにどれだったかっていうのをちょっと一人ずつ聞きながら、うん、印象だから、えっと、リアクションがみんなのリアクションが 大きかった、まあ、昔コスプレサミットっていうのに出た時に、うん、デスノートのコスプレしたんですよ、コスプレサミットっていうのはまだやりはじやり始めた頃だよね多分うんあうんまあ34回もかな、うん、の時にデスノートのコスプレをしまたデスノートなんなデスノートええあ デスノートそうそうそうデスノートのコスプレをして、うんうん、えどういう状態まあ2人ペアなんですけど、うんうん、まあ、友達に矢神ライトをしてもらって私がデスノートででデスノートに、まあ、裏から名前が浮かび上がるように、うん、あの仕掛けしてで舞台上で披露するみたいなのをしてでそのノートが流行ったんです。 すごえちょっと見たいどういう状態なんだろう <laughs> ちょっと意味わかんない、ね、どういう状態なんだろうな見たいなそれ、うん、それが結構まあなんかまあ、それは SNS でもすごいそうですね準優勝したんですけど、うん、まあはいでその後に、うん、まあなんか外国の人とかからもう君たちのそのパフォーマンス見てもううちはみんなこれの真似してるよみたいな感じで言ってたり、まあなんか現地 外国の方いっぱいいたんで、うん、なんか「ジーザス」とか生ジーザスを聞いたみたいな状態で面白かった発想がすごいみたいな感じになってそこそこあの、はい、ちょっと金ちゃんの仮想対象的な感じだったんだねそうですね考えてるわけだ今年のハロウィンどうしようかなって考えてる時にちゃんと浮かぶんだ、そうそうあなんか川ハロっていうのがあって、うんうん、まあ、なんかでっかい大きい仮想の、うん なんだ仮想行列みたいなのをやるとこなんです、パレード、うん、でそれで何がいいかなみたいな、うん、えー、って変わってるね一覧って <laughs> だってそんな思わないでしょ普通ノートになろうとは思わないじゃない、いや思わないですね思わないでしょ、ね、ノノートやノートなノートだと思ったんでしょデスノートの時はあのリュークがいいなと思って、 まあ、普通そういうふうに考えるよねでライトでリュックいて、うん、じゃあデスノートだって思ってるあそうなんだうんちょっとバカなのでもやっぱちょっと飛ばした方が面白いものできますよねあじゃあえでもちょっとなんだろうね俺の聞き側のイメージからするとそんなふうに見えないなんか面白がられたいとは思ってるように見えないんだけどねえー、面白がってほしい面白がられたいんだ、うん お意外意外原さんのイメージあれですね昔からすっごい常識的な俺はこの子はだだからなんていうのそのある意味バンダイナムコとしてもお仕事お願いしたりとかしてたこともあるわけじゃないですか、大会とかでそうするとそのもちろんあのバックヤードにもいるし控室もいるわけじゃない、うんうん、だからその表に出てる時も、まあ、裏も見てるわけだけど、まあ、この子は 常識的な子だなって思ってたよ、うん、俺はそれはすごい思ってたあの喋ることもすごい常識的だし、でもまさかそんなねうん、スマートフォンになってるとは思わなかった <laughs> なんかそういうフェチがあるのかなみたいな家で家でもなんかこう筆箱 <laughs> 段ボールをかぶって筆箱とか一人で1時間ぐらいこうやばいそれはやばいギュッて入ってなんか出てきて。 数学になっちゃったとかってのかなと思うと怖いな <laughs> それはないですちょっと怖いなってじゃあそのテーマで言うと青さんなんかありますか、その僕はあの媚び売るわけじゃないんですけど、はいはい初めてその鉄拳コースやったのがあの、うん、通常の風間陣だったんですけど、うんうん、それを、まあ、ワンダーフェスティバルっていう、はい、ワンフェスね。売ったりする なんかリアル人のフィギュアみたいなやつがいたみたいな感じで、ちょっと僕じゃない写真撮った人が上げてくれたツイートが、まあ、それなりにバズって、なんかちょっとまとめサイトとかにもなんか俺それ見た気がするわそれ見たわ、うん、それ見た6年ぐらい前だよね、うん、7年前ですね、それプロジェクト内でも結構話題になってた、うんうん、似合ってたプロジェクトの人はみんな知ってますよあ本当ですか、うん だからその頃今って結構体鍛えてるレイヤー他にも結構いるんですけど、当時ってそんなにいやいやいないいないいないいなかったし、そうえでもどどっちが先って言なんか変だけどどどっちが先だったのその体鍛えるのが好きでたんだだったね、えっと、違うて鉄拳自体は4歳の時初めてだったんで鉄拳の方が圧倒的4歳4歳の時になんか家に初めてゲームが来た時にそのか家に初めてなんか父親が なんか会社の知り合いからゲームもらってきて、でその中に鉄拳があって、でその時はなんかもうひたすら CPU 戦でアーケードモードクリアしてエンディング見るためにやってたみたいな感じだったんですけど、だからもうコスプレとか体鍛えるよりも先に鉄拳でした、ね、うん、いやすごいねだからねゲームで俺らモデリングしてるけどゲームのキャラみたいなモデリングになるんだね人間って。うわ 次これ維持するの大変だろうな食事とかやっぱり結構気遣ってるまあある程度は気にしまん、そんなになんかもうあの鶏の胸肉とブロッコリーとなんかオートミールしか食べないとかそんなレベルではないですけど、まあある程度気使ってであと結構コスプレの前に 仕上げたりするんで、ああ、いいね、いいね。ちゃんと目標があって、スポーツ、スポーツに近いね。基本的になんかそのコミケが自分の中で一番メインななるほど夏と冬に1回ずつ減量するあじゃあ、しおんさん、一番 <laughs> こう反響があったのは反響あったのはやっぱり最近なんですけど、うん、この 2P エリザ。あエリザ、やっぱり反響ある結構海外に 反応がいやそうなんですよいやエリザ実は日本もファンは多いんですけど日本ってある意味その反応したくても言わない人もいるんですよ、うん、海外の人はもう画面の前でううーと思うとい言っちゃうらしいんだよね <laughs> なんか結構引用リツイートとかでなんかコメントがすごくって、うん、このエリザに対しての。うん なんかリアルだったりとか、うん、いやリアルってあの <laughs> みんな誤解してんだけどリアルのエリザはいませんから <laughs> お前は何を持って何を持ってリアルって言ってるのそうだからテイラー・スウィフトっていうリアルがいてテイラー・スウィフトの格好をしてうわリアルだっていうのは分かるけどエリザはいないからね、 <laughs> うん、そうかあそうすごい反応があったんだそうですねリアルだとかってどどういうことあとあなんか他のこのエリザの他の 衣装をしてほしいとか、カスタマイズできるもう一個衣装があるんですけど、そっちの方やってほしいとかなんかこれからも楽しみにしてますみたいなのを英語が結構多くてあとポルトガル語とか海外でのコメントがすごい多かったですね。今までアニメとかゲームしてても日本の中とかだとこう仲間内とかからこう反応もらうことは多かったんですけど。うん 海外勢にここまでこう注目がこうもらえたのはエリザが初めて、そうねエリザは使う人よりも見る人が多いキャラなので、すごい好きな人多いんだよね、女性にも人気なんですよ <laughs> めっちゃ可愛いと思います女性にすごい人気なんですよ、そもそもそういうなんていうのああいう吸血鬼系とかサキュバス悪魔系はあの好きよね きです。女女子の人 <laughs> ね。ああれなんだ。なんなんでしょうね。なんかこうミステリアスな感じが結構好みっていうか。ミステリアスな感じか。はい。 <laughs> 寝るけどね。すぐ寝る。エルザはすぐ寝るって。そうあれも特徴が出ないから普通の普通のヴァンパイアやったら だと特徴が出ないからなんか特徴を出さなきゃダメでやっぱ例えばすぐ寝るとかって言ったら俺は例えばって言ったんだけど <laughs> もう次の週には寝るようになってましたね <laughs> これまたどれぐらいかかったんですかこれは3日ぐらいあ3日で寝るの <laughs> いやあの本本物じゃなくて、うん、赤の衣装を作ってたので一回経験済みだったから型紙がもうある状態で作ったので、うん、色を変えて、はい、買った 簡単っていうか、ね、費用はじゃあえっとこれは1000円ぐらいですマジでで布だよあのえっと、1メートル何メートルぐらいのやつを買ってでも、うん、でも結構余ったんでそんなにかかってないかもしれないまあでもそうやって聞くと安いと思うけどこれで誤解してほしくないのが結局それで3日かかってるとは、うん、まあいろいろ下積みがあってその 型紙もあっての上じゃないですかだからこれ普通に人件費に換算するとですよ、あの普通に数万円なわけですよだからこういう人に依頼をしてだってこれが1,000円でできたんでしょって言ってじゃあ僕は3,000円払いますから作ってくださいっていうちょっとどういう計算法ってお前社会人やったことあるって人がたまにいるんでそういうのやめてあげてくださいっていうね、うん、あの最近イラストレーターとかコスプレ作る人が 結構苦労する人もね多いみたいなんで皆さん人件費がありますからね、うん、あと見えてないところが想像で作りますからね、ね、そういうのも <laughs> あるからさ、ね、そういう技術量っていうのも入ってきますから、ね、だから普通に普通に考えてこれを買い取りますってなった時は最低10万円スタートですよ最低10万円スタートですよ、うん、あの人